un aceite Em, para las piernas cansadas. ¿sabes? ¡Hala, qué pues, guay! Pues, puesto que tú eres un deportista. Comfort Legs, ahí está. Ay, me encanta. y es un pues aceite mm, gozoso y luego en la bolsita tienes más cositas. Ay, ¡Qué mola! Muchas gracias. Pues lo un masajito, usaré. Tu, tu mujer te sí, hace un masajito Sí, no, no, piernas. no, sí, o lo hago yo. Yo sé más de hacer de que pues me a le tu chica y verás qué gozada. esto, es buscarle el rollo romántico. Vale, venga, mola, mola, mola. <laughs> Oye, qué placer, Beth de verdad. Qué gozada. <laughs> ¿Es para quererla o no es para quererla?